Hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है चलिए थोड़ा सा हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में सीखते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर एक वेरिएबल ए नाम से बना लिया हमने ठीक है और ए इज इक्वल टू अब यहां पर वो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूं जैसे उस फंक्शन का नाम है सी एच आर ठीक है अब सी एच आर लिखने से क्या होगा ये अभी आपको मालूम चलेगा यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे मैं लिखता हूं 97 97 का अगर आपने आज का ही पढ़ा है American standard code for information interchange जिसे बोलते हैं अगर आपने आज का ही पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि 97 लिखने से यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इसको बंद कर देता हूं और यहां पे आकर के प्रिंट करवाता हूं किसको ए को ठीक है क्योंकि ए ही तो हमने वेरिएबल का नाम दिया है तो ए को प्रिंट करवाते हैं तो यहां पर एक बार रन करवाते वक्त इसको सेव कर लेंगे हम ठीक है तो यहाँ से सेव करता हूँ मैं ए एस सी के नाम से डॉट पी वाई लगा देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ए प्रिंट हो रहा है चलिए यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पर 97 के बजाय यहाँ पे कर देते हैं 98 ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 98 किया अब देखिए अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे स्मॉल बी आएगा देख सकते हैं तो ये आस्काई कोड हमें प्रिंट करके देगा सी एच आर जो है ये हमें आस्काई कोड प्रिंट करके देगा यहाँ पे 75 लिखेंगे तो क्या होगा ये देखिए ये 75 है तो लगता है कि इसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये के लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल के अभी तक स्मॉल आ रहा था अब ये कैपिटल आ रहा है तो ये आस्काई कोड हमें प्रिंट करके देता है सीएचआर फंक्शन जो है ये हमें आस्काई कोड प्रिंट करके देता है जैसे 75 को हटाया मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 105 तो 105 पे क्या आएगा तो यहां पर इसको सेव करके और फिर यहां से इसको रन करवा लेता हूं एक बार तो फिर पता चलता है कि 105 पे स्मॉल आई आएगा क्लियर है ना सी किस तरह का फंक्शन है किस तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में ओके okay.